Mm. Pazzesco, la sono santo. Santo. Devo fare sto gioco. Se lo scrivo la tua cosa, ma... Devi scatocco! Тестовинск. Город Венстани. Соответственно. Давай, до Крым. Нет, mi sono arrabbiato perché questo che mi serve, no, non l'avevo visto. Vaffanculo! Ora troverò il mio eh. Sì, così si riescono eh, più. Non guardo. Non riesco. sì, sì. Grazie mille. Ma quello del podcast, ma quello. Ruffo! Questo è stato tutto. Ho fatto... Questo è pensato? Super top. No! No! No! No! No! person. This was This person. This friend. This friend. This на This Сука, This сука! Nice, nice, nice, nice. Почти я закрыл, практически все победили. Пусто! this man wanted answer. So, this en fait.